Hai, nama saya Dewi. Uh, saya nak buat colour rambut. Saya tengah menunggu. Uh, saya dapat uh, info dari kawan uh, dekat Facebook. So, saya nak buat colour rambut. Hmm. Saya Dewi, saya puas hati dekat salon Denny. Uh, ah, saya sangat-sangat terima kasih dengan Deni, dengan Denny. Uh, ah, saya bagi 10 bintang. Okay, thank you. Bye.